grade 1 jongani kum wonke umntu ajonge kum mamela ke izolo mos besifunde ukukhompyarisha ndithi sagalela imithamo kwezibhotileni ne namhlanje siyazibona iibhotile zethu apha ezinye iibhotile kwenzeka ntoni kuzo apha zinamanzi ezinye zenzani ezinye azinamanzi xa inamanzi ize kuthiwa yitheni xa inamanzi kuthiwa yitheni very good inomthamo itheni le inomthamo omninzi very good yenze ntoni kwenzeke ntoni apha kuyo kule bhotile amanzi enze kwenzeka ntoni izele ngamanzi itheni le bhotile izele ngamanzi izele kwenzeke ntoni kule akhoni akho nto akho nto akho manzi apha mamela ke apha kwenzeke ntoni izele kuthiwa izele akuthiwa igcwele kuthiwani izele ngamanzi le yeah. ihafu okay ayigcwele ayivelanga le ngamanzi ayivelanga le akho nto akho nto le akho nto akho nto le oh <laughs> ikota okay kodwa ke ayithenanga ayizelanga ngamanzi ne le akhonto liyabhalwa ke la gama uakhonto yayazi uba liyabhalwa kuthiwani a kho nto i-ente kutshiwo nge-english kuthiwa itheni nge-english sithele itheni izele kutsho itheni yabhalwa ke la gama i ze le xa sikhumsha kuthiwa yisifula izele izele ndicela umntu omnye ke ozandithathela ezizeleyo azibeke zodwa athathe ezingenanto azibeke zodwa iza iva ezingenanto zodwa okay uh, ziphelile okay good thathele ezizeleyo ke ezizeleyo ngamanzi zibeke zodwa zicace zibeke apha ngaphambili okay naziya ezingena amanzi azeleyo very good beka ngaphaya siyazibona mos izinto zethu ne mamela ke sizawuyenza loo nto ezigruphini zethu ne sigalele amanzi azeleyo abanye bazawugalela angenanto saba neebhotile ezingenanto abanye bazawugalela iibhotile ezizeleyo ngamanzi okay